pépinière Conservatoire en permaculture propulsée en 2016 par l'association Terpaille et compagnie. L'Arche souhaite être un véritable réservoir local du patrimoine génétique fruitier adapté à nos régions, mais aussi un réservoir de fertilité, d'abondance et de biodiversité. Et ça, ça n'a été possible que grâce à vous. Cette vidéo est donc aussi un moyen de donner des nouvelles et de remercier les nombreuses contributions qui ont été faites à l'Arche des Néo depuis 2016. Regardez un peu ce qui est devenu votre beau bébé. oh,